구독과 좋아요를 부탁해요. 제발. 오덴 미소로 人の お刀にどう何しやがるおでんに合流桃源とつか なんじゃ今のは納得いかん図に乗るなるおでん通りに表現コツか

踊れ おでんにどうまだまだまだまだおでんにり冒険なんじゃ今のはかん

の酒のうちになればよし